左腿扫踢怎么才能踢好？大家好，我是你们的 H 导师韩博维，这是虎爷堂的老板刘海宁，刘老板，我们今天一起演示这个技术啊，教了很多遍了。左腿扫踢，咚，站好，换步踢。哎，刘老板呢？我们来演示一下左腿，看一下啊，看它的细节。我们拿空气手把来扶一下手把，扶扫踢来。嘘，嘘，嘘，嘘，来换个角度看一下啊。 第一件事站正架，然后跳步的时候看我面对你，然后我要把我的脚尖。 冲右边，这是对于新手更好的一些选择。啊。有的人说，我左脚脚尖冲前有没有问题？其实没问题，但是问题是左脚脚尖冲前，但你的胯你其实得转过来。大多数人新手，你左脚脚尖一旦冲前，小鸟的位置就冲前了啊。实际应该最好是冲右，我冲右的话更好。如果我要求你新手的阶段，脚尖就都冲右，自然而然就做对了。不像老手，脚尖冲前，胯一样可以冲右，对新手更友好一些。换步的时候别甩手，踢的时候甩手，这个动作就很。 简单，再来一遍，走，OK，就这种感觉啊。最后呢，你训练的时候不要像我们，我们今天随手拿了空气手把，你拿脚把更稳一些。空气手把你踢的时候，有可能踢的人踢歪了，拿的人没拿的那么好，效果就没那么好。其实来讲呢，就是这个空气手把给那个女孩还有孩子拿着空气手把是效果非常好的。比如说我们虎跃堂六家店所有的教练带少儿课和女孩的时候，全部用的是空气手把，它这个软硬程度适中，踢羊的话容易不容易受伤，打拳的时候呢也不容易戳手。 但是有一点呢，就是在喂马的时候呢，稍微重心要往前迎一迎，安全系数会更高一点。嗯，呃，不像专业运动员这样在这卡住。好了，感谢收看，下期见。